मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं हाल ही में कमलनाथ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक मई तक प्रदेश में एक हजार गौशालाएं खोली जाएंगी कमलनाथ सरकार का यह कहना है कि जनता को गो संरक्षण से जोड़ना तय किया गया है कोई भी व्यक्ति गाय को गोद ले सकेगा ऐसी गौशालाओं को आर्थिक मदद करने के लिए एक विशेष पैकेज भी दिया जा रहा है और कमलनाथ द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए गौशालाओं की स्थापना पर साढ़े चार सौ करोड़ रुपए भी खर्च किया जाएगा उल्लेखनीय है कि कमलनाथ द्वारा यह भी बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश में एक भी सरकारी गौशाला क्यों नहीं है जब यह जानकारी सामने आई तो नाथ ने चौंक कर यह भी कहा क्या सरकारी एक भी नहीं है नारे तो खूब लगाते हैं पूरे पंद्रह साल ऐसे ही निकाल दिए इस पर सभी हंस दिए उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 614 निजी गौशालाएं हैं इनमें से 313 का विस्तार किया जा रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गो सेवा के नाम पर आए दिन आंदोलन करती रहती है उसी का जवाब देने के लिए अब कमलनाथ सरकार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और प्रदेश में एक हज़ार गौशालाएं खोलने का